İmadəddin Nəsimi Mövsimi Novruzu Neysan Mövsimi Novruzi Neysan aşikar oldu yenə. Şəhrimiz şeyxi bu gün xoş badə xar oldu yenə. Qönçədən gül baş çıxardı, saldı üzündən niqab. Bülbülü şeyda xətibi laləzar oldu yenə. Əski dünya yengi xələt geydi bu mövsümdə uş. Çöhrəsi dövrü bu gün nəqşü nigar oldu yenə. Nərgisi gör cam əlində mey sunar ariflərə. Cümləsi məst eylədi, kəndi xumar oldu yenə. Badə içmək rövzədə gərsən dilərsən hur ilə. Yar əlin tut baxşaya gir, növbəhar oldu yenə. Saqiya, camı gətir kim mən uşatdım tövbəmi. Əski təqvimim mənim bietibar oldu yenə. Sən Nəsimi razini ey Danyeli yarə yetir. Kim anın halı pərişan, biqərar oldu yenə.